hyönteiset hyönteiset perhonen perhonen Perhoset ovat kauniita. Mehiläinen. Mehiläinen. Mehiläinen tekee hunajaa. Hyttynen. Hyttynen. Kesällä metsässä on paljon hyttysiä. Leppäkerttu. Leppäkerttu. Leppäkerttu on peto. Sudenkorento. Sudenkorento. Suden korennot asuvat järven rannalla. Ampiainen. Ampiainen. Ampiainen pistää. Heinäsirkka. Heinäsirkka. Heinäsirkka hyppii ruohikossa. Kärpänen. Kärpänen. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla.